Nandito kami ngayon sa... Napo Mall. Napo Mall. Saan? Sa Napo Mall. So, ayan, madilim po ang paligid natin. Ayan, ano gagawin natin sa Napo Mall? Kain kami ng inasal. so, ayan si ate, binibila namin ng ano, face mask. Hi, Kate. Hello. Ayan. Parang di ako nanonood ng Oo. Wala charge Malabo na siya. Ano gagawin natin sa Nepo Mall? Kakain. Oh, kakain daw siya. Pamangkin mo. Alam niya na. So, ayan si Missy. Uh, papunta kami ng, ng Nepo. Kain daw kami ng ano, Mang Inasal. Treat niya daw. Dahil yayamanin siya doon. <laughs> ano masasabi mo? Wala. Oh, wala daw. get, get, get, get. 好了。 brilyante. Asa na ba si brilyanting hangin? Hangin. Lawa. So, ayan. Kausap niya yung boyfriend niya. So, yun, malapit na po tayo sa Nepo Mall. Um, konti na lang ata yung lalakar natin. Eh. So yun, naglalakad lang kami para ma papasyal naman namin yung mga viewers namin na hindi pa nakakapunta dito sa Pampanga. So yun. lang, di ba? Yes po. Saan tayo? Dito.